ndax ci sa làmmiñ laa nangoo ma bëggit lu ma lay wax nga dimbale ma nga tontu ma ci ndax man duma politique dégg naa nga wax ba ci nga tudd ku jéegi nga ne wóoloontee dafa war a am doyloontee dafa war a am yàqalante sa moroom waru faa jib ndax ñoo war a bokk objectif loolu ci ku jéggi la dégg naa sànq nga wax ko ah waa ab ànd day doona war a wóolante waaye ñaar rek laa lay laaj moom mooy ndax mën nga maa waatal ne ñi séq kujje gi ñëpp di yootu réew mi ndax ñoom ñëpp jub nañu loolu laa bëgg su fekkee xam nga ko am nga ci lu la wér nga firndeel ko àdduna ndax ñi séq kujje gi ñëpp ndax jub nañu ndax ñoom ñëpp su fekkente ni jub nañu bokk objectif lépp li ñuy wut yàlla na ko am waaye su fekkente ne mbooloo dafa booloo ñoom ñëpp jubunu te juboo maanaam ñu juboo te jubunu lan nañu mën a indi cim réew ñu juboo te jubunu wala ñu juboo te ñëpp jubunu lan nañu mën a indi cim réew ma tontu wala ma tontu tontu waaw alors maa ngi koy euh, gërëm dama lay gërëm d'abord mhm. bala may tontu di la gërëm ci sa euh, itte mhm. ndax itte ji ak taxawaay bi lu am solo la ba ci boo waree jëlee kàddu sax loolu te loolu dañ cee war a góorgóorlu ñun ñëpp d'abord kenn ku ci nekk si sa niveau ba nga xamante ni li ngay def da nga ciy góorgóorlu sa kem kàttan pour jubal pour jub beneen bi mooy saa boo nekkee ci mbooloo it la leen boole nga fexe ba mu nekk loo xamante ni lu am solo lay nekk nga fexe ba nekk loo xamante mooy gën a yomb ci man bu njëkk bi xam nga boo nee ndax ñi ànd yëpp jub nañ. waaw dama lay laaj. waaw am na ci loo xamante ni sunu borom rek moom moo ko xam. waaw ndax xam nga dafa nekk mbiru. mbiru waaw yàlla day tëj waxtaan de. waaw non am na ci mbir yoo xamante ni yàlla rek moom moo ko xam te nit ki bu fekkee ne da ngaa bëgg a maandu. Hmm. li ngay wax nga xam ko. Hmm. yow ci sa bopp sax yenn saa yi sa bopp daf lay réer waxuma laa sa morom. ah kon da ngay maandu foofa. dama dama ciy maandu beneen question bi. li ma li ma ciy wax rek mooy ci espace public. li nga xamante ni jàpp naa ne moo am solo mooy suñu sañoon képp ku ñuy dénk da ngay jub jub di jubal beneen kàddu bi mooy euh, tenue ci côté boobu tey jii wax nañ ne nañu dem nañu waajal dem ci urne yi Emmanuel Madiel maire avec M A I R E S maire yi muy dajal ci biir Sénégal daanaka lu wex lu ne yàq nañ ko ko mais lan nga ci gis tey anamu c'est derrière lui terewu ko it mu mu bi ñu demee ci élection mu daal di gagné li ma bëgg a wax mooy dégg lu la naqari terewu laa egg fa nga jëm déglu it ko wuuteel xalaat te dañoo loolu ñun sëñ bi ñun ñëpp ko war a jàng ñun ñëpp war nañoo tàmbalee jàng di dégg lu ñu neexut di dégg lu lu la naqari di koy sang sax dañ ne mooy moo ngi tàmbalee ci ngay jëflante ku la jikkoom soof sang foofu lay tàmbalee mooy ngay jëflante koo xamante ni jikkoom daf laa soof yenn saa yi sax ngay nangu damay tudd waa sëriñ bi kii moom xanaa xàmmee woo ko moom weer wu jot mu ñëw ne la day tudd doom doom pour nga jox ko lu mu ko tuddee sëñ bi ne ko naxam yi muy def xàmme naa ko waaye damay bañ ma tëj bunt bi mu tijji beneen buntu nax boo xamante ni soo may dul du ma fi bàyyi loolu yëpp li li ma ci jubloo wax mooy da kilifa day jéggale day jëllale kilifa du def saa bu jekkoo rek jekkali boo jekkoo da ngay jekk lool ci jekkali waaye li ñuy xaar ci yow mooy nga jéggale te loolu la fukki fanu zulhijja yi tamit di wane dinañ si dellu siwaat mooy mooy jéggale mooy baalonte mooy déglu yàlla xam na ne suñ réew yi ay jàmbaar lañ ci élection nit ñi dañoo voté voté bay bëgg a dee et li métti ah amul koo xamante ni moo koy bàyyi moo koy dimbali di ko taxaw ci li nga xamante ni moom mooy lu lu lu lu lu sàmm sagam lu sàng sàmm ngoram ak diineem ba pare kooku nga bëgg a taxaw di wax ak moom pour mu dégg la mais ventre ventre vide un ventre qui est vide n'a pas d'oreille donc loolu aussi foog ñu bàyyi ci xel di la wax ne la élection ñoo ngi koy def ba sonn mais il faut que élection di jur sur les véritables problèmes te tey jii Kafountine dee na kenn déggu ci kenn dafa mel ni nit deewul ci réew mi te fukki nit ak dee ak ak kii ñoom ñoo suux ci ci biir wa ñoo suux ci biir géej mel ni dara xewu fi aujourd'hui mënoon nañu def plateau bi ba mu jeex te daanaka duñ ci def taxaw seetlu parce que li tax mooy dafa am leneen loo xam moom mooy ñëw noyé li nga xamante ni ñoom ñooy le vrai débat gëdd boo xamante ni foofa ku fa nekk gëstu rek nga war a tal waaye waloo tal leneen waroo waroo xeex ngir am bourse waroo xeex ngir loo lekk waloo xeex ngir loo naam fii may wax ak yow am na ci chambre yoo xamante ni ci université Cheikh Anta Diop def na ci lu toll fanweeri xale yu jigéen ak ñaar 32 fii ngay fekk dans une chambre ñu dëkk ca ak soxna yi nga xamante ni li ñu am ci saaga ki dal rek daanaka fu ñu ko dugal day xaw a yéeme boo demee ci góor ñi ñun rek bañ fay nekk on était dans des chambres yoo xamante ni doon nañ dëkk ci néeg yoo xam daanaka di nga fa fekk lu toll ëpp fukki nit donc li ngay wax nii lu wér la waaye il faut que ñu fexe ba dajale conditions yi te loolu xam nga fan lay tàmbalee moo ñu fexe ba ñi ñu dénk santé di fajoo ci suñu santé bi ñu fexe ba ñi ñu dénk éducation seen doom yi di jànge ci université yooyu di jànge ci ci lycée yooyu su boobaa loolu njëlbeen la pour ñu faj te loolu ñun bés bu ñu demee assemblée nationale dinañ yuuxu ba suñu baat fu mu mën a yem ngir ñu bàyyi xel loolu ñu taxawal leen ba nga xamante ni dinañ fexe ba nit ñi di jàng dans des conditions optimales ba dootuñu tal xeex ak ay policiers wala di xeex ci seen biir. c'est une eh, eh, Khadijatou bàyyil jàmbur li muy wax dafa am solo mais mais li mais c'est une c'est une. attendez Khadi. Ah. oui. waaw man may tontu c'est une responsabilité partagée. xam nga xam nga yow tey jii li nga ciy def nii. Hmm. mooy yaa ngi ciy def sa wàll. waaw. ngal la na ci ku nekk def wàllam su boobaa mu saafara. neexuma. waaw moom ñun ñëpp mais la faute à qui lay demander.